السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مبروك على الباص شوف رايح على السياره مشغول قلت افتح قست وابارك لك الله يبارك فيك تستاهل تستاهل اكثر عز الله الله يسعدك يا اخي فيلكس وطبعا هذا كلنا اخوه وكان التحدي تحدي شريف ونظيف وانا اهنيك من كل اعماق قلبي وشكرا لك يا اخي كلها لعبه وانت تستاهل والله تستاهل اكثر حبيبي حبيبي والله تسلم تسلم حبيبي يا فليكس والله العظيم اني امس حاولت اطلع مع قسط بس كان القسط ما ادري ليش ما يظهر عندي ولا عندك آه، لكن انا يظهر لي مك... يظهر لي غير متوفر نعم ظهر لي ظهر لي يحيى في استضافه مشتركه انا ارسل لك من, من بدا البث لين انت علق عشانك ظهرت مع واحد قسط قبل التحدي صح ولا لا؟ حبيبي ارحب يا زعيم آه حبيبي يا فليكس آه الاشراف سليم دقيقه يا فليكس دقيقة بقول لك كلمة بس خليني اسحب الشاشة هذه طلعت ابشر يا العين آه الاشراف للابشر آه للطير المهاجر آه اول شيء يا فيليكس فوزي هو فوزك والله العظيم فوزي الله يبيض وجهك تستاهل والله تمام وفوزي فوز الجميع وشكرا للداعمين ولكن الذي اوجعني قلبي هو انه الانسان ربك عندك ما قصر والجميع ما قصر واي داعم دعمني وما شكرته يعذرني والله العظيم اني امس في اشياء صارت في البث تلخبطت ما صار يجيني الدعم يا ولد يجيني السيارات ما تطلع ما ادري ايش العلم فاي واحد هو هو البث البث البث يعلق من كثر الضغط على البث حتى عندي ما يطلع شيء ما اشوف انا شيء ما اشوف الدعم حق البارح حتى الان معلق الناس تديني شيء ما ما شفت ولا شيء الان صح صح يعني معلق معلق عشان العدد آه ولكن العدد موجود ولكن يا فيليكس اقول لك من قلبي والله من قلبي وليس إيه، انه ولا إيه، اي شيء فوزي فوزك واحد وتحياتي لك من كل اعماق قلبي الله يبين يريد ان يسوي مشاكل او او او يزرع عنصريه بيني انا وانت او بين السعودي واليمن احنا ما دخلناهاش بعنصريه احنا دخلناها بسلم ومخوه وجبناها بحب كلام كليم يا توصي حبيبي يا فليكس تهانينا وتبارك بنروح ندور مكان فيهم لايف في الرياض ايوه لايفها في الرياض بعد الخساره يلا <laughs> وانت غريبه ما لايفتها بعد الفوز ها توصل شيء سلامتك اذا جيت الطايف تعال لايفها هنا على جبال الشفا حلو برد ابد ابد <laughs> يلا ودرك الله تحياتي لك